Papa, ya, Papa, saya. Papa, ha. Pak Cik nak bertanya. Kamu pernah tak oh, bila order tu dah banyak kan kat belakang, uh mhm. -huh. masuk gear satu motor terwili. <laughs> Lah. Banyak lah banyak. Dia lah. dia buat apa? Buat petisi. Pernah. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. cuy, akhirnya kita sudah masuk yang ke part ketiga cuy ya. Kompilasi lawak warung sepatu yang part ketiga cuy ya. Sebelumnya kita sudah membuat yang part, part pertama dengan part yang kedua cuy. Korang bisa tengok di sini aja cuy ya. Part yang pertama dengan part yang kedua cuy. Dan sebelum kita lanjut ke part yang ketiga, saya akan sedikit promosi kepada korang. Adik saya, adik kandung saya membuat channel bantu support juga adik saya cuy ya. Korang bisa bantu cuy ya. Dan nama channelnya seperti ini ya. Nanti saya cantumkan di sini. Korang bisa bantu lah cuy ya bantu adik saya juga supaya dia juga ya, sedikit bersemangat untuk membuat konten-konten tapi konten dia itu lebih ke vlog jadi kalau korang ingin melihat keadaan kampung saya korang bisa tengok konten-konten dari adik saya cuy di situ memang memperlihatkan suasana yang ada di kampung saya gitu ya. Sekali lagi saya minta tolong kepada korang bantu di support cuy ya, bantu support adik saya dan kalau memang suka dengan video saya ya bantu di like dan bantu di komentar cuy. Kita cuman meminta itu saja, kita tak minta macam-macam lagi gitu ya. Saya ingin korang support saja gitu ya, lebih ke support sih ceritanya cuy ya. Oke cuy langsung aja kita tengok yang part ketiga dari Lawa Warung Sepatu. Oke cuy videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Alright guys, welcome back to my channel so, Oke okay. Kali ini saya akan menemukan sepatu episode 1 bahagia yang terakhir Let's go Hmm. awalnya saya pikir sudah nggak ada lagi lanjutannya cuy ternyata ada gitu ini sambungannya ini cuy karena saya lihat dari thumbnailnya eh, kostum yang digunakan masih sama gitu ya jadi bintang bintang tamunya ada dua ya ibu tunggal tu. ya, masih ibu cari tunggal. nafkah yang halal oh tadi uh, ni pelakon tu iyalah <coughs> ya aku pelik tu engkau tu cukup sifat rupa memang tak ada lah <laughs> cukup sifat Ah, ha, motor pun ada tak bekerja kau tak malu ke <laughs> ya di sini ceritanya jadi ah, pengangguran ya apa saya punya kelulusan tu tinggi berapa Itu tinggi berapa tinggi tinggi tingkat lima dulu saya belajar sekolah <laughs> ah, iyalah itulah sekolah. tapi saya anggap ini tak ada rezeki lagi nanti kalau ada rezeki sampai saya kerjalah pernah TV tak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau beli sekolah ke? <laughs> Baru sekolah. Baru sekolah. Dia tanya, ha. ini baru sepatu ke? Ya, ya, ya. Nak ambil ah. order ya? tak, saya nak ambil order saya. Ah, ya, uh, apa uh, tadi? Ah, order ke China 50 ini, dah siap ke? 50? 50 keping dah siap ke? Tadi dah kabur dah. Ini Lama bukan grab atau? Tak mana, makcik lupa Gojek. dulu. Makcik oh, boleh okay, 50 oh. eh? Tak keluar <laughs> pula. Duduk dulu ya, sabar sementara. Okay. Eh? Tung. Ini saya kenal ni. Ini yang viral kat Twitter tu kan? Ya saya. Yang perempuan apa awek pengantar pengantar makanan yang oh, viral oh, tu. Oh, delivery. Dah cakap dah orang ke sini awak. Eh? Siapa nama awak? Nama saya Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Fafa. Luar sedap sedap sikit ya. Buat jemput jemput ke? Nanti kan dah hantar ni aku banyak banyak lah. Ni tempat dah oh. lambat dah siap kan? Yang kalau letak tu macam cepat nak goreng kau tu. <laughs> Cepat dah. Fafa. Siap tu. dulu ya. Okay. Eh, Fafa, saya minat betul lah nak tanya dengan awak ni. Macam mana awak boleh kerja jadi penghantar makanan ni padahal awak perempuan tau? Jadi perempuan ni bukanlah penghalang untuk menjadi penghantar makanan. Asyik, ha. Ah, betul-betul. Pada awalnya saya mula ni uh, sebagai part time untuk mencari duduk sampingan. Uh, masa hmm. saya mula kerja ni saya belajar. Hmm. Uh, jadi ah. saya macam nak ringankan beban mak ayah. Jadi saya jadi lawak cuy, lawak ini. Kan. Oh. oh. Tak nanti tak tak, tak ni. Melayu tak banget mukanya cuy. Eh. Ah ini mesti kasar orangnya ni ah, tak payahlah kawan-kawan dia ni untuk laki lah kan takut nanti awak tak ada boyfriend tu. Oh. Saya lagi suka kalau orang fikir saya kasar hmm. daripada saya seorang yang lemah. Asyik. Oh. Tak, pen, tak penat ke kerja? Tengok macam saya, relax. <laughs> lah, tak <laughs> penat. Kau tak pernah contoh kat diri kau. Diri kau tu sampah, tak ada apa-apa. Hidup kan pilihan. Saya pilih hidup macam ni. Asyik. Itu pemalas. <laughs> Malas saya melayan. Kalau bawa motor ni, kan tak rasa takut. Itu pemalas. Kata lebih-lebih lagi waktu malam kan? Tipulah kalau tak takut. Ah, Tapi ah, nak tak nak, kita kena buat juga lah, sebab kita dah pilih kerja ni. Ya. Yeah. Oh. Habis tak ada kerasa nak berteman? Berteman eh, Ini bukan konvoy ha? Ini bukan konvoy nak berteman Ini kerja Nak teman apa? Konvoy je lah ramai-ramai Aku tanya jangan marah Aduh Itu pun nak marah? Soalan dia lah betul Dek kalau roti adik tukarkan chewing gum boleh? Sebab <laughs> anak mata pakcik nampak tadi macam chewing Dek. gum tu Tak marah ya? Nak tepuk tak? Ya, nak lah. tepuk. tepuk. Ah. ah. Bukan, bukan. Dia nak tepuk roti tu. Roti oh. tu ditepuk. Roti tu ditepuk. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, waktu sin yang gini tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa ngomong minta tepuk gitu ya ternyata itu maksudnya ya ya Allah eh, ah, eh. Oh, ada ini lagi ini kawan saya uh, kawan dia beri sekali dengan saya oh ya yeah. Boging. siapa nama nama dia nama Syahrin Syahrin oh, Syahrin. oh ini, ya. ini ini juga pernah saya lihat tengok waktu kompilasi warung sepatu cuy oh ini yang pertama ya ini tangannya uh, mohon maaf ya apa namanya cacat cuy ya cacat ini cuy tapi dia bawa motor gitu bawa apa motoris gitu ya kabar nak baik nak nak makan apa nak eh order nasi ayam oh order, order nasi ayam ah, yang tadi ya alah <laughs> pak cik lupa je jap jap jap pak buat pak cik buat tu ini pun viral tu dia yeah. bawa motor ah dia maksudnya tangan dia tak ada tapi dia boleh hantar yeah. makan anak motor ini orang viral ni Eh, kawan aku je bawa motor pakai kaki je, relax tak? <laughs> <laughs> Ada pernah kawan makan kaki? <laughs> belum, belum, belum. Jadi saya nak minta maaf lah kan. Okay. Abang ni nak tanya juga. So, macam mana bawa motor tu maksudnya? Ya, ya. Masa, nak pulas tu macam mana? Oh, ini menarik. Ya, macam tu. Macam belai. Tak maaf nak berkongsi, tak, nak, kalau boleh nak berkongsi cerita sikit. Macam mana ah, keadaan Syarif boleh jadi macam ni? Maksudnya pada kecil ke atau terlibat dengan yeah. Ya. malangan ke? Dia macam terjadi lah, terjadi. Ah, terjadi betul. Oktober. Tapi bukan Oktober, dia tahun 2003. <laughs> tahun 2003. Kenapa ya? Saya tu? Ha, ha. kena bom. Uh, ha? ha? Kena bom. Kena bom? Kena bom? Ha, tahun 2003 depan penjara Sungai Buloh. Macam, Macam mana tu nak? Boleh kena tu nak? Masa tu umur saya 9 tahun, cik. Oh, 9 tahun? Ha. 9 tahun? 9 tahun saya kena masa tu umur saya 9 tahun. Saya tak tahu tu bom. Saya ambil bom, saya ketuk. Eh. Oh, so, saya kena daripada kecil, dia dah biasa lah macam macam orang biasa, fikir macam orang biasa. Umur umur berapa? Sembilan tahun. Dia budak-budak masa tu. Yelah, oh. lepas pegang tu, meletup? Meletup, saya ketuk. Awak tahu tak siapa tunggu, yang tunggu tunggu tunggu tunggu. Bom apa itu yang diketuk? Kalau gran, granat yang bisa ditarik gitu pelatuknya gitu ya. Kalau granat ya. Bom apa sih? Ditumbuk langsung meletuk gitu ya. Wih, sampai hilang cuy. Saya kira tadi itu tragedinya itu memang ada pemboman di Malaysia dan bukan ternyata ya kayak kecelakaan ini sih ya tak masa tu. Yelah, lepas pegang tu, meletup. Meletup, saya ketuk. Ha, dia ketuk. Awak tahu tak siapa yang letak bom tu kat situ? Tahu, tahu, tahu, saya tangkap. Dia jumpa. Tanya, ah, jangan marah. Masa <laughs> mula-mula mohon kerja dulu, ada jadi isu tak? Ada, ada, ada petikaikan tak? Tak ada. Saya masa kenal tu, saya punya macam FM tu, ah, dia pernah tengok saya jugalah. Oh, pernah tengok motor lah, apa semua lah saya terus jadi minat tu nak buat dengan diri. Jadi kalau kau nak tak sini. Bagi tahu lah nak bagi aku lawakan klasik gitu. Eh, minumlah. Kena kena kena kena kena. Kena kena. Kena kena kena. Minum dulu nak minum. Tak boleh minum. Oh. Cara minumnya juga beda cuy. Lega saya ya. Syarin, hmm. Syarin dulu ambil lesen motor macam mana eh? Macam tu lah. Eh <laughs> <laughs> Kelakar juga ya. Ha, <laughs> macam tu lah. Saya pergi kedai, ah, kedai pula. oh, pergi kedai. Lesen dia bang ke? saya pergi sekolah tu lah. Sekolah mandu. Oh, sekolah mandu. Tapi maksudnya ada tak uh, JPJ tu tanya tak? Maksudnya yeah, macam tu pergi... decide macam, eh awak tak boleh ambil lesen sebab tangan awak macam ni. Dia cakap macam tu juga. Ada seorang ambil roda tiga kan. hmm, hmm. Macam, oh. oh, roda tiga. Roda tiga tu. Oh. Oh, oh dulu pakai yang roda tiga. Saya eh, dulu tak. lesen motor pun tak lepas. Saya masa tu buat motor tayar satu. <laughs> tak boleh jalan. Sakis-sakis. <laughs> ada tak, tak pengalaman-pengalaman yang tak boleh lupakan sebagai pengantar barang ni? Jumpa hantu ke? Minyak habis. Minyak habis? Wow, minyak, <laughs> minyak habis. Minyak habis lah. Ya. ya. Bukan kau. Dia cerita. Yelah, yelah, yelah. Apa? bisa nyambung aja ke situ ya. <laughs> Minyamis, cekejap ya nak. <laughs> Aduh, Jeff. Asli ini. Asli spontan banget ya. Bukan dia menggoreng. <laughs> Dan kali orang tangkap kena interap kan jadi dia terbuka-buka cerita dia. Eh macam awak perempuan kan boleh ya. hantar makanan ke rumah orang ah. Nanti tak ada orang macam lelaki ke kacau ke. Ya, ya kalau perempuan ya. Takkan tak ada. Kalau ada. Eh kau nak paksa buat. Kau ni buruk sangat. Kalau ada kena report ya. <laughs> Bahaya ni. Dia ni bukan orang hantar makanan. Orang-orang kemas-kemas rumah panggil yang datang rumah kemas habis dia kemas. <laughs> Tapi dia kemas. Orang cerita pasal dia bukan pasal aku. Alah kamu. Dia Ya Allah, orang buku baju tu benda betul. <laughs> Ternyata benda betul ya. Tak apa dek dek ni bunyi macam gurau ya kan. Tapi memang betul. <laughs> Maaf Syarin, Syarin dah kerja hantar makanan ni dah berapa tahun dah? Dua tahun. Dah dua oh, tahun lebih lebih kurang macam tu ya. Oh, Habis orang tua bagi tak mula-mula awak kerja hantar-hantar makanan? Nah, itu dia. Dia sebab nak bawa motor tu kan. Dia tahu saya minat motor daripada kecil lagi. Orang bagi. Eh, oh, Okeylah kerja hantar makanan. Kawan kawan saya kerja hantar santau. <laughs> Hantar apa? Bahaya. <laughs> eh, ah, apa? Santau itu apa ya? Kerja antar santau. Eh, buatkan doang makan-makan lah dulu. Eh, tak ah, apa. Ah, tanya-tanya. Dua order. Dua bungkus bungku je. Kita, eh, tak maaf banyak tanya uh, sama minum-minum dulu. Eh, buatkan makanan sikit. Yeah, yeah. Ah. Saya belanja hari ni. ni Fafa dengan Syahrin ni pak cik nak tanya sikit dah. Kan. Yeah, ya. Sebenarnya kerja sebagai penghantar makanan ni ya. Sebulan berapa gamaknya kamu boleh dapat? Dia orang tak ikut gaji bulan pun. Dia oh. ada tiap minggu, dia sebenarnya... Oh, minggu ya uh, ikut order yang kita dapat uh-huh. lepas tu dengan ikut kilometer yang kita hantar paling oh, jauh oh, yang yeah, pernah yeah. hantar ke mana ada tak macam contoh daripada KL ke Perak ke oh, jauh banget orang oh, tak jauh itu tidaklah dia cakap tadi makin jauh makin banyak tak lah dia mati kering kau yang kan. menunggu makanan tu <laughs> jauh banget tak apalah kita nak tunggu Pak Ayah siapkan oh, ya, ya, ya, ya, kena kena kena kena. kena. <laughs> kena. Ha, papa, papa, papa, papa, ha. pak cik nak bertanya, kamu pernah tak oh, bila order tu dah banyak kan kat belakang, uh-huh. masuk gear satu motor terwili. Banyak lagi. banyak. Pernah dia buat apa? Petensi. Pernah. Macam tak. Kenapa pertanyaan seperti itu ya? Bayangin aja ya dia, dia bawa apa yang berat ya dia terus, dia, terus, dia bawa macam ni ya maksudnya tu standing gitu ya penting oh, kita bawa motor berhati-hati berhati-hati lah ya lah betul so, jangan macam... lupa stand angkat nanti kau tak berapi nanti kalau <laughs> stand kau tak angkat kau nak berapi tapi ada tak pelanggan-pelanggan yang orang tetap annoying lah pelanggan-pelanggan yang orang tetap alamak aku lah kau bangun jenis pernah tak ada Sueb ngakak Gak bisa tahan ya Sueb itu kita ulang di sini cuy ini pertanyaan yang cukup menjengkelkan sih ya apa apa apa ya. pak nak bertanya kamu pernah tak oh, bila order tu dah banyak kan kat belakang masuk dia satu motor terwili oh alam betul lah tak pernah lah lagi barang dah banyak dah buat apa buat petersi Penting. Oh, kita nak motor berhati-hati. Abang yang dia. Kau penting. Kau angkat. Nanti kau tak berapi nanti kalau... <laughs> kau tak angkat kau nak berapi. Tapi ada tak pelanggan-pelanggan yang orang cakap annoying? Ha? Pelanggan-pelanggan yang orang kata, alamak, apalah kau panggil macam ni? Pernah tak ada terima, terima pelanggan macam tu? Macam mana? Pelanggan yang orang kata yang kurang budi bahasa lah. Kadang-kadang dia di makanan, dia empat pintu. Lah, lah, pintu dia yang rosak. Dia tanya juga kan ni, bagus juga. Jadi macam satu hari tu berapa trip yang kau orang boleh buat? Berapa, berapa pintu dah hempas? berapa trip lah satu hari tu? Maksudnya paling Saya paling dalam, banyak trip lah. Dalam 15, 20 macam tu. Oh, dah banyak. 15, 20 ni banyak agak tu. Eh? Jadi kalau 15, 20 tu sebulan berapa lah bersih kau dapat? Dua lebih lah. apa tu malas. tu paling malas. Paling malas. Dua ribu lebih malas tu? Burip. Ha. Ah. Ah. Pula mu. Kau punya malas berapa dapat? malas berapa? Malas. Berapa dapat? Kau tahu ah. lah apa? Uh, dua ribu berarti enam juta apa? gitu ya? Sekali tanya. Dua puluh. Dua puluh. <laughs> Dua puluh muda lagi lah. Ya. Yeah. So agak-agak uh, berapa Masih lama muda, lagi ya? kerja sebagai runner ni? Uh, saya sekarang ni kan uh, tengah PKP apa semua uh ah. -huh. kan uh, nanti bila dah insya Allah habis covid ni uh -huh. saya ah. nak sambung belajar balik. Wow. Ah, kamu bidang belajar apa? ambil bidang apa? Papa? Saya masuk bidang solekan dan terapi kecantikan. Oh, patutlah lawa. Oh solekan. Ya. Yeah. Wah hidup kau. Ya. Ada lagi ada lagi Ada lagi. Kalau kamu tu dah memang dah betul bagian solekan, boleh kamu solekan bagi nipis sikit bibir batin. <laughs> boleh boleh. Bibir batin tak boleh solek, operate. <laughs> Syarin, ya. sajalah kan lah, saya nak tanya jugalah hmm. sekarang ni dah excellent lah. Eh, kan. kamu tak payah tanya, kerja je lah, rimas lah aku tengok. <laughs> tak kerja-kerja. Saya nak naikkan semangat saya, Ini yang saya tanya-tanya tu. Terinspirasi ni saya dengan dia. Tak payah naik semangat, kamu naik motor ikut cari kerja dah. <laughs> Duduk belakang. Nampak? Hari tu masa hantar-hantar time buka puasa, pernah tak time, time hantar tu azan dah buka? Ah, pernah. pernah. Pernah. Habis buka kat mana tu nak? Kadang-kadang belum azam pun nak makan <laughs> lah. Polos. Pelaku karate. jangan, jangan jujur sangat. Oh, <laughs> jangan sepuluh. jujur. Perkara biasa buat rider sebab kita orang daripada pagi sampai malam memang oh, akan hantar delivery. Kadang-kadang ah, penat. So memang akan terbuka awal lah puasa tu. Macam awak kita faham lah kadang-kadang perempuan oh, oh. yang cuti. Yang ni ah. apa? Apa yang bocornya sampai nak cuti? Dia kuat berselowo. Dia berselowo. Ah, Kerjanya juga cuy. Eh? Tengah-tengah azan tu orang cakap, Mel lah makan sekali masuk rumah. Penat tak? tak pernah. Oh dia ajak. Tak Time hantar tu rumah Cina. Nah. Ada tak macam bau hangit ke apa ke? Ada bau-bau tak? Tangan, tangan. tangan. Kan dah masak, bawa pula. angkat, angkat, angkat. Ya Allah. Tapi memang memang terinspirasi betul lah kan. Ada tak nak bagi pesanan dekat orang-orang kat luar tu sebab pesanan kadang -kadang, bagi, ah, kau je lah tak ada kat orang luar kadang-kadang orang luar ni mandang sinis kepada korang-korang ni Ayah dia macam Fafan nak cakap apa Dekat orang kat luar Yang pandang sinis no Kerja macam ni um, Sebenarnya orang yang pandang sinis Kat kita ni Adalah hmm. orang yang Kita ni lebih daripada dia Contohnya Abang sendiri oh. Abang ni tak kerja kan ha. uh, <laughs> So abang Dia lah uh. Betul lah tu Oh macam gitu eh hmm. Eh macam ini tu Saya nak kerja Manis ya tu. Eh, manis ni lah, lah belakang tu Ada kebun sikit Makan jamah durian <laughs> Jamah-jamah lah eh, Sikit-sikit je lah Buat rasa je Tadi durian ini yang, yang cari noda tu. Siap dua. Yang nasi apa roti canai tadi dah dah siap belum? Dah dah dah, dah siap dah. Ha. Nah, bagi bagi kepada papa ni. Hmm. Hmm. Sudah siap ke? Eh, terima kasih ya. Oh, ya, terima kasih, terima kasih. Eh, baik-baik eh kau korang naik motor eh. Ah. Eh, dengar kita nyanyi dulu. Ah, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, Tak boleh, ah, letak, ya, letak, dulu. Letak dulu. Ha. Baik, kita nyanyi dulu. Lah. Ah. Dah selesai ya. Okey, cik. Okey cuy, itulah tadi part yang ketiga cuy ya. Uh, part yang terakhir ya untuk episode yang kali ini cuy. Saya nggak tahu ya, kalau saya yang apa namanya duduk sebagai tamu jemputan di sini cuy. Saya nggak bisa menjawab apa-apa gitu ya. <laughs> saya masih tertawa saja gitu ya. Dengan tingkah-tingkah mereka gitu ya. Uh, tapi di sini tuh benar-benar apa ya? tetamu jemputan itu bukan semata-mata tegang atau gimana. Memang penuh dengan ini ya, komedi di dalam sini cuy. Saya suka program ini cuy. Tapi nggak tahu kenapa jarang banget yang ini ya, jarang-jarang lagi dibuat eh, apa namanya eh, warung sepatu gitu ya. Padahal ini bagus banget gitu ya. Apa namanya memberikan pertanyaan kepada uh, tamu jemputan dengan cara komedi gitu ya banyak komedi jadi nggak ada apa ya istilahnya nih nggak ada ketegangan nggak ada emosi yang berlebihan dalam apa namanya program ini saya suka gitu ya saya suka banget banyak uh, apa namanya banyak komedi-komedi yang spontan dalam uh, apa namanya program ini cuy karena memang mereka banyak waktu untuk berpikir yang satu bertanya yang satu berpikir lagi saya suka banget ini cuy oke cuy dan mungkin itu aja cuy sekali lagi sebelum kita pamit korang bantu support ya adik saya nanti saya cantumkan linknya di bawah gitu ya nama channelnya bantu support aja gitu cuy ya korang bisa komentar juga nggak jadi masalah di video adik saya nggak jadi masalah cuy saya ingin uh, korang membantu aja gitu ya bantu supportnya dengan cara subscribe gitu ya nonton video-videonya itu sudah cukup lebih dari cukup cuy oke okay, dan saatnya saya pamit undur diri kalau memang suka saya mereaksi video-video laut sepatu korang bisa like di bawah Like video ini dan komentar di bawah cuy. Saatnya saya pamit tidur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next time. Thank you next. Bye.